कुर्सी का चस्का अच्छे अच्छों का ईमान बदल देता है फ़ायदे के लिए कुछ लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से भी नहीं चुकते हैं लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्य और अपने पद के अलावा कुछ नहीं समझते अपनी ईमानदारी के साथ एक मिसाल कायम कर समाज में बेहतर संदेश देते हैं इसी का नाम है एस स्वाति मीणा नायक का आईएएस स्वाति मीणा एक ऐसा नाम है जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है इनके लिए ड्यूटी ही सबसे बड़ा धर्म है स्वाति कभी भी अपने काम और राजनीति को आसपास नहीं भटकने देती 2008 बैच की आईएएस अफसर स्वाति मीणा मध्य प्रदेश के तेज तरार अफसरों में गिनी जाती है स्वाति ने नर्मदा के रेत और माइनिंग माफियों पर प्रतिबंध लगाकर खूब सुर्खियाँ बटोरी थी और इसी कारण रेत माइनिंग माफिया इस अफसर से खौफ खाने लगे हैं स्वाति मीना को नो नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी जाना जाता है इन्हें अपने काम में कभी भी किसी भी तरह से राजनीति का हस्तक्षेप पसंद नहीं है साथ ही वे निकम्मे अधिकारियों को पसंद नहीं करती